wypieranie srebra z roztworu azotanu 5, srebra 1. Odczynniki. Druciki miedziane. Roztwór siarczanu 6, żelaza 2. Roztwór azotanu 5, srebra 1. W pierwszej zlewce znajduje się roztwór siarczanu 6, żelaza 2, a w drugiej roztwór azotanu 5, srebra 1. Do obu naczyń wrzucamy druciki miedziane. Reakcja przebiega tylko w drugiej zlewce. Miedź w naczyniu z roztworem siarczanu 6 żelazo 2 nie uległa reakcji. Z kolei ta zanurzona w roztworze azotanu 5 srebra 1 pokryta jest srebrzysto-szarym nalotem.